सर हमारे पास दवा है दवा याद है राजस्थान रखी पकड़ लिया जानवर मैंने बाकी बात में इधर से साहब लोग मैडम लोग थोड़े से होशियार है देखो भागना नहीं और भागोगे गेट तक नहीं छोड़ेगा बहुत जरूरी है थोड़े होशियार है ये जानवर की पूछ है और ये खोपड़ी है नहीं हाथ हाथ अलग जानवर बाहर होशियार रहना साहब लोग मैडम लोग ले भाई दिखा तेरा गलत बाहर निकल आना बाहर आ जाना गड़बड़ी मत कर लो दर्शन और हो जा कर साहब इसके अंदर पीजन था वो पीजन पिजन कैसे बनेगा जिंदा पिजन है सर वो मैंने छिपा लिया नजर में आ जाए पकड़ लेना बोलिए सर टोकरी सिग्नल है या डबल इसमें कोई पिजन तो नहीं है सर मैं झोले के अंदर से जड़ी लूंगा सर जड़ी ला के यहाँ रखूंगा इतना बड़ा पिजन बन के तैयार साहब थोड़ी जड़ी यहाँ से जड़ी लेंगे ध्यान लगाना खाली टोकरी इधर रखेंगे सर तो तो ये कपड़ा दिखाई ये ये कपड़े में कोई पिजन नहीं है ये कपड़ा खाली टोकरी दूर रखा है ये वाली टोकरी देखना साहब ये वाली टोकरी भी दिखाई ये वाली टोकरी देखना साहब बिल्कुल खाली है टोकरी पलट के दिखा दे टोकरी नजर नहीं आया देखो सर यहाँ नजर आएगा देखना साहब पीछे नहीं गिरी यार नजर नहीं आया इधर नजर आएगा ये पूछे ये खोपड़ी आवाज सुनो सर पीजन की तो कितनी प्यारी आवाज सुना दे सर आवाज साहब लोगों को मैडम लोगों को बच्चा लोगों को तुम्हारी आवाज सुना बोल देखना साहब पीजन ने ये रिया इसके ऊपर गिर जाओ पर्दे के अंदर दिखा दू सर या पर्दा हटा दू पर्दा हटा के दिखाएंगे काफी टाइम हो गया हटा पर्दा दिखा जलवा कैसा पीजन बन के तैयार इसको बाद में निकालेंगे नंबर वारी से पीजन बार आदमी सब कला की कदर बड़ी चीज मार दे मारेंगे पाप लगेगा साहब यहाँ रख के जोड़ा बना दे जोड़ा कपड़ा लगा के

मैं इसमें भी कुछ किया नहीं ये कंपनी आप जैसे लोग खुश होके इनाम दे के जाते हैं पढ़ाया सर ये में फेल हो इसी के सर मेरा मैजिक मेरा जादू फिनिश